صانعة القهوة التركية الكلاسيكية من أوكا بأربع برامج الكلاسيكي والثقيل والتحضير البطيء وكمان بالحليب وصلتنا استفسارات بخصوص هل تسوي وش أو لا قررنا اليوم نكسر التحدي ونجربها مع بعض بعد ما حطينا الوزنية واستخدمنا وزنية 7 جرام لكل 70 ملي موية وبعد كذا اخترنا على برنامج السلو برنامج التحضير البطيء ونشوف النتيجة مع بعض أخذ مننا حوالي أربع دقائق والآن تشوفوا النتيجة ما شاء الله تبارك الله بالعافية عليكم تجربة جميلة أتمنى يكون عجبكم الفيديو في أمان الله